Klik! Itzulera! Egunon! Egunon? Aste goiz batean? Oh, gakazarra! Ez dute inoiz konpondu behar! Gutxienez, amar urte dira zulo hostia hori hor dagoela! bosot. Aterpea, zertara Total, hiru egunetik bitan bakarrik egiten du eutia ben. Oh, listo! pazientzian handikoa naiz, baina lortu duzuen inazkatzea. Non dago alkatea, eh? Herri zikin honetan arduradunen bat egongo da, ez? Ba, usartu da dila, ona etorri eta ni entzutera! Zu bazara ardura duna! Zer? Entzun duzuna, ardura badela zurea ere! Zertzara, zinegotzi bat, Ba, entzun ondo. E, ez, fidatu nirekin nekane, gauza bat erakutsiko dizut. Azkader, denbora gutxi daukagu. Beno, baina lanera eraman gona zu ez da. Os ondo, etxean gaude berriro, eta orain binekane gara. Eta zer... Kontua ez da non gauden, noiz gauden baizik. Ondo kalkulatu badut, bi milada emez gaude. Bi milada emez hortziko maiatzaren amalauan. Ez dok, amairu! Egia, bai, amairu! Erritarren ekarpenak jasotzeko prozesu parte hartzailearen azken neguna. Aha. Uh -huh. Gogoratzen duzu, parte hartzeko azinen, baina jolasten hasi zinen, partida bat, gero beste bat, gero azkena, gero azken azkena. Bai, bueno. Eta azkenean, kale. Ea dok, kontua da, niri asambladak, ekonomia, soziala eraldatzen. Ulertzen didazu. Euria ari zuen gainera. Online egiteko aukera ere bazegoen. 2000 eta emezortzian. Bai, eta orain ere bai. Bueno, orain 2000 eta hogeita batean esan nahi dut. Baina gauza horiek oso komplikatuak izaten dira. Bat ere ez, nahi duenak proposamenak egiten ditu. Gero, bideragarriak diren aztertzen du aditu talde batek. Eta hala baldin badira, jarraian onenak bozkatzeko aukera dugu herritarrok. Hori da dena, onartuz gero, tatxon, zuloa, konponduta, edo autobus geltokia, edo nahi duzuna. Ja, baina orain berandu egida, ez da? Ez pa, horregatik ekarri zaitut egun honetara, bigarren aukera bat emateko. Oh, ze ondo, baina hori baino lehen partidatxo bat, e, broma da, motel, ea ba, lehenengo zuloarena, mm, eta orain geltokiarena. Prest, bukatuta? Mm, bai, Bidalita. Dok, hortzaude. Joan gaitezke minutu batzuk atzerago. Uste dut autobusa galdu dala. Dok! Egin klik, eta hartu parte zure herria hobetzeko.